在周一的部分，我们会迎接的是适合荧幕前女性朋友们的凤凰日。这除了意味我们在当天很适合可以帮自己补运转运之外，同时呢，针对您身上所携带的开运物品呢，也很适合在这一天重新做开光哦。最方便的方式呢，就是拿到附近的庙宇或是您当初祈求的地方啊，重新给它过个香炉就可以了。再来呢，在当天也很适合我们可以重新的去做。 这个美发，不论你是要修剪、染发，都很适合让自己呢，就是容光焕发一下。那同时在当天也很适宜可以去做美容，还有交易相关的事项。另外提醒呢，如果您的居住环境或者是您的职场的这个位置上的南方以及西方本来就是有摆放盆栽的。 那么，请记得呢，在当天呢，我们要把这盆栽，不论是它底盘下部的这个水哈，或者是说它本来呢就是一整个都是水的瓶呃这个容器的话呢，我们要把这个水呢给倒掉，试图呢透过放水的方式呢来帮我们自己就是转运哦。那么在这一天呢做这件事情的话呢，切记哦，呃可以的话，尽可能呢就是在中午以前完成会是比较理想的。 而在当天要特别提醒一下，针对属马的朋友，逢到了咸池星宿的影响，所以在跟女性朋友们的这个沟通上面呢，一定要特别特别的去注意哦，尤其是不要呃有一些不适当的一些言辞，让对方呃觉得不太适宜，比如说太过的暧昧哦，那可能你会招惹到一些烂桃花，或者是说讲的太过的冲，那反而会让关系呢变得不是。 很和睦，那同时也要提醒呢，针对属鸡以及属猪的朋友，在周一呢也会逢到了白虎星宿以及天狗星宿的一个影响之下呢，特别要针对我们在出行外出的时候的交通安全上要多加的注意，在当天呢也不宜呢这个抢风头哦，或者是说呃太过的一意孤行的去做一些。 决定性的事项，所以在周一呢，尽可能呢是以不变应万变哦。再来，我们来看一下，就是在周二这一天，我们会逢到的是一个新的节气，也就是在早上的五点五十七分，我们会迎接大雪。而在大雪这一天呢，它的大利的时辰呢，分别呢是有辰时、巳时以及午时。 所以大部分的开运项目，老师会建议呢，大家尽量呢都是从早上的七点到下午的一点这个时间呢来去执行，会是比较理想的哦。那当然，如果你是错过了这个吉时，你在傍晚的话，可不可以做也是可以的，但是呢，只是它的这个力道呢相对的会稍弱一些。在当天除了很适宜，我们可以就是帮自己呢就是剪指甲或者制作美甲之外。 同时呢也很大力，我们可以呢来一个这个整洁哦，比如说桌面上的整洁，这不外乎是实质上也包括了我们电脑桌面的部分，还有包括我们环境部分的一个扫除哦。那当天呢也可以呢就是呃安机械好，还有包括呢路窄都是很适宜的。那么针对了在大雪这一天呢要怎么样的开运哦，那老师呢会另外呢再开一个节目呢。 来跟大家分享哦，请大家呢记得拭目以待。那么再来呢，就是来看一下，就是在周三这一天，在周三这一天呢，我们会迎接的是驿马日。那同时呢，它也意味的是在这一天呢，做任何事情都是可以百事顺遂的哦。所以呢，不论是要开生坟，哈，要帮自己做一个寿位来开运，哈，或者是说我们在当天要安排安床、开市、交财。 哦，交易纳财哦，合婚、复婚、课、省婚的部分都很适宜哦。那一样呢，要提醒的呢，在这一天呢，要注意的朋友们呢，一样是我们那个犯到白虎跟天狗的这两个朋友们，也就是属鸡跟属猪的这两个生肖朋友呢，还是要比较谨慎一些哦。 那另外呢，我们来看一下，在周四这一天，我们会逢到的是受死日，它同时呢也跟天罡日交汇在一起，而且呢又逢到了火星啊，正坐在当地的日柱哦，因此，尤其是针对属兔子还有天蝎座的朋友们呢，在当天呢，请务必哦要格外格外的小心，可以的话呢，在当天尽量呢不要吃牛肉跟相关的加工食品。 还有，尽可能在当天呢，要多一点的笑容，不要有太多的负面情绪的影响哦，才不会受到当日磁场的一个影响哦。再来，我们来看一下，就是周五，在周五这一天，我们会逢到的是死气日，而在这一天哦，要特别特别的去注意，就是逢到死气日的时候呢。 会感觉好像很多事情是不宜的，但是呢，在当天呢，其实是很适宜可以做入宅、跟嫁娶、还有安葬、进京的，包括我们要安香、出行、动土都很适宜的。唯独哦、有一两件事情不适合，就是开光，还有上任，也就是你去一个新的公司去做任职，因为呢，我们刚刚讲的那些呢，都是属于呃入到一个。 空间，比如说安葬或者是入宅，哦，那这些都是属于呃板上钉钉的事情了。但是呢，呃，这个上任的这个部分呢，它是属于呃进行式的东西，所以呢就不宜用死气去迎接哦。好，再来呢，我们来看一下，就是在周六这一天，在周六这一天，我们会是在早上的九点三十七分迎接上旋。那一般呢，在逢道上旋的时候，我们当然是可以针对。 呃，比较正面的一些事项去做一些期许，或者是许许下一些愿望哦。那通常是针对短期的，因为毕竟月亮的一个这个圆圈呢，它的时效性呢就是以半个月为一个一一轮哦，所以会建议呢大家呢尽量呢就是以短期可以达到的一些目标为基准点，比如说针对你的业绩啊，或者是说针对你的目前的一些小的问题啊，我们都是。 可以用这个方式呢去祈愿，希望能够迎刃而解。在当天呢，周六呢也同时逢到了众星概要的日子哦，所以呢诸事是阶级的，大部分的红字的事项都是很适宜在当天可以办的，当天也很适宜可以放水。所以呢，针对有摆设鱼缸的朋友，或者是你有这个聚宝盆的朋友哈，或者是说你有这个。 开运的这种风水摆件哦，是里面是有水的，都很建议在当天去做一个替换的水的动作，还有清洗的动作，哦，才能够让我们呢招到这个好的财气跟财运。最后我们来看一下，就是在周日这一天，我们会迎接的是当月的月破大号，所以在当天呢，尽量的吉喜是少取，除了针对要求医跟治病之外呢，这两个事情是一样可以做的哦。 以上是当周呢要注意的日课吉凶。接下来，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是属牛的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜哦。 我们要要格外的去注意哦，我们的这个专注力呢，通常呢会是在晚上的时间会是比较好的。白天的时候呢，你就会比较容易想要呢，可以有独自思考的空间，甚至呢会比较容易精神紧紧张一些。所以切记在白天的时候呢，少吃一些甜食，然后多喝一些茶，比如说有薄荷的啊，或者是薰衣草的，可以来让自己就是脑子呢比较清醒清醒一点。 那在这个礼拜，除了要注意这个之外呢，也就是要格外的去坚持对的事情啊，不要去坚持一些错误的方向。那你的勤奋呢，在这个礼拜呢，都是可以达到回报的哦。所以呢，在这个礼拜呢，如果你想要提高你的一个作业的这个习惯，你可能就需要把这个呃顺序呢稍微的把它反过来，留到傍晚的之后呢，你再来去。 去看一些数据的东西啊，或是再去整合一些东西，对你会是比较好的。那么在当中呢，这三个生肖朋友呢，财运也是比较旺的，所以呢，我们也可以呢，多加的留意一下呢，一些股市相关啊，或是小小金额的一些出入场都是适合的哦。再来，我们来看一下其他生肖的朋友在当周的注意事项又有哪些。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友在这个礼拜呢，是属于与世无争的一个状态。这代表是你的 mindset 在当中呢，是属于很想要放空，很想要什么都不管。某个程度上，有点像甩手大魔王，有没有？但是这其实呢，呃，有好有坏。如果你是经历了一个比较 tough、比较 rough 的一周，所以你在这个礼拜想要就是。 摆烂一下其实是还好的，可是如果你在上一个礼拜并不是这样的状况，也已经是有点要做不做的话，那这个与世无争的态度就会给你带来很负面的一个状况，因为眼见的就是在年底了，各方面的这些考核都即将要开始，而且大家呢也会比较处于一种竞争激烈的一个状态之下，你这样的一个风格跟形式，如果展现在你的这个。 呃，工作上面的话，就很容易让你失去这个立足之地哦，而且也比较容易会让你本来是属于你的功劳呢，就被别人给端走了。所以，在必要的时候呢，在这个礼拜呢，该开口的，或者是该捍卫自己的权利的部分，都要去争一下，去。 讲一下，才能够让你的这个状况呢，可以重新得到洗牌的机会哦。所以，如果你真的要保持与世无争的话，你可能就会错失这个洗牌的机会。好，所以，请属老鼠的朋友要格外的注意一下，在当周要留意的天数，有一天是周日。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于呢比较想要追求完美的一个状况。 所以呢，你就要去注意一下。通常你想要追求完美的时候，在别人的眼里，你是不是会有点吹毛求疵呢？或者是说会有点咄咄逼人的感觉呢？呃，如果是只是自针对自己的部分，那还好。可是周边的人会怎么样去看待你的这个反应？更多的时候呢，它可能会代表的是你有更多的这种，呃，给人很 p u s h 的感觉，然后呃，这种。 欲望可能野心勃勃的感觉，会让人家会觉得有更多更多的这种提防你的心态，所以请你呢要适量的呢，就是呃得过且过，不要呢逼自己，然后呢也为难到别人哦。那再来就是呢，在这个礼拜，如果你太过的坚持这些东西的时候，也很比如说在报表上展现的模式。 非常的 picky，或者是说对于别人的提案啊，然后格式啊，你要求要改变啊，或者是什么的方向要改变啊、调整啊，哦，本来可以的东西你要求要到要到更完美，但是呢，它的成效并不会带来更多的效益的话，那你可能激起的这个。 火花呢，会是别人对你的火气，而不是这个兴趣的火花。所以，请务必呢，请属牛的朋友要多加的注意一下哦。那么在当中呢，我们的运势也是相当旺盛的，所以并没有需要留意的地方。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于顺利服众的一周哦，也就是在这个礼拜，大部分呢，你都能够完全的掌握整个局面哦。 还有，你也可以很妥善的去展现自己的才能的部分，那充分的呢，展现你的这个呃惊人的这种经历啊，还有这种干练的这种作风。所以呢，在这个礼拜，你会发现大家对你的都是非常的服从，也非常愿意配合你哦。因此，在这个礼拜，你就是那个指挥家，有没有？好，所以好好的呢，在这个礼拜去分配你眼前呢要完成的一些东西，尤其是团队的。 朋友们呢，就非常适宜在这个礼拜呢出口，然后去做一些分配，对你会是非常好的。在当周运势也相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于如影随形的一个状况。那这个如影随形代表是什么？最重要的呢，就是要看一下你目前的思想是属于什么样的阶段，是属于正面的。 还是负面的，是属于很精进的状态，还是属于很消沉的状态？如果你是正面的，这个正面呢就会如影随形；你是负面的，这个阴影呢也会如影随形，而且还有可能放大哦。所以请记得呢，在这个礼拜，呃，要注意的是，你要把不好的、负面的想法给解放了，然后呢，尽量去想一些正面的，要怎么样去实现你的梦想等等的，这样子你才可以呢。 把眼前的不然，不管是好的状况，或者是对立的状况，或是一些冲突，都能够化解掉哦。再来呢，在这一个礼拜呢，不管你碰到什么样的这些压力，或者是动力，这些都是属于一股能够提醒你、推动你的力量，请不要忽视它哦。当中呢，属兔子的朋友要留意的天数有一天是周一，下一个生肖是属龙的朋友。 属龙的朋友，在这个礼拜是属于控制局面的一周，所以请你务必要在当周好好运用你当周的正能量，而且呢，尽量把这个能量呢用在案子上去把它结案，还有切记不要把这个能量呢用在你的舌尖上面哦，因为你在这个礼拜呢不会是 <laughs> 口吐莲花的一个状况，比较会是让别人觉得有。 讽刺性或者是攻击性的言语，所以在这个礼拜呢，尽可能的沉默是金，好吗？当中呢，属龙的朋友并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于不再空想的一个状况，也就是在这个礼拜你会比较想要去实践一些呃事项，而且会比较实际一些。那当然这也是一个比较好的一个状况，因为呢。 它也可以让你越来越靠近呢，你理想中、梦想中、幻想中的那个状态哦。所以在这个礼拜，就赶快就是动手去做就对了。在当中属蛇的朋友运势一样旺盛，所以没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于呢会放开眼界的一周，而这也会代表是呢，在这个礼拜呢。 我们在看待事情的时候呢，你可能会觉得我比较有世界观，比较博观，都有可能。而且呢，另外一种状况就是，你除了放开了眼界之外，你也会觉得是说，哎，过去的我怎么好像总是用放大镜把一些东西给放大，然后都是盯着那些负面的东西。所以在这个礼拜，你比较容易呢，会做一种心理层面上的妥协，然后比较不会一直去处处的为难自己。 那这样子也可以让你呢，在这个礼拜真正的在生活上面，或者是在职场上面呢，得到一种轻松的感觉哦。所以呢，这个属马的朋友呢，在这个礼拜呢，也就是属于呢，可以让自己呢放松的一个礼拜。当中呢，要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周六哦。 下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于无端风雨的一周，所以在这个礼拜呢，建议呢在跟人互动的时候呢，尽量少一点的发言，因为在这样的一个天时状况之下，就代表的是呢风风雨雨都在你身边环绕，你随便去参与一件事情都很有可能呢都是吃瘪的。 哦，因此呢，我们也只能等这个天时不利的时况呢离去，也就是像等风雨走了之后，那你才能够呢，真正的呢可以表达你的想法。因此，在这个礼拜，我们就是适合把自己呢专注在某一件事项上面，那这样也就是类似像让你自己的专注力呢有一个避风港，而且呢也可以让你耳根清净哦。 当周呢，属羊的朋友要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周四。下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个礼拜会有点小题大做的一个状况，尤其是因为呢，我你的思绪呢转的太快了，别人可能跟不太上，会觉得你太跳痛了。那脑回路，你的脑回路别人跟不上的时候呢，就会让别人觉得好像你们。 不是在同一个频率，那甚至是误解你的意思，所以请要记得，在这个礼拜，不要有一种错觉，觉得你说一别人就懂二，绝对不是这种状况，请你一定要把一二三全部讲清楚了，这样子才不会让大家觉得你怎么最后有这种小题大做的一个状况。那因为这重点呢，还是差别在于大家的没有这个共同认知的部分哦。 在当中呢，属猴子的朋友要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周五。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是逢到了精神压力比较大的一周，而且呢，你会比较有这种精神压力，是因为你实在很想要改变你现在的这个生活模式，你希望呢，它可以变得比较优越，那或者是说，呃，这个。 精神压力会来自于你觉得自己做很多事情啊，呃，处理的不够妥善，不够完美。不要再逼自己了，好吗？因为真的，其实，在别人眼里，你已经做得够好了哦。所以，不要因为好像觉得达到达不到自己的对自己的要求，然后就感觉到心心烦，然后感到疲惫。因为看着你这样的别别的别人呢，会感到更加的心累哦。 那么属鸡的朋友呢，在当中要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周日。最适合的方式就是让自己到大自然的环抱里，然后可以呼吸一下这个芬多精，让自己能够舒心啊，那心情可以达到这个放松，然后也可以让你的筋骨呢感觉有点轻松哦。再来呢，我们来看一下，就是针对属狗的朋友。 属狗的朋友，在这个礼拜是属于想法对立的一个状况，而这也通常会代表是，在这个礼拜你可能比较会碰到一些状况是比较对立的，比如说你会觉得，诶别人的想法跟你不一致，他们有转变了，整个局面不一样，或者是说背叛你了，本来跟你同一个呃阵线的人，忽然换了边站了。 会让你感觉到内心非常非常的不悦哦，所以呢，你就会把这个呃态度呢，你自己也会变得比较的容易偏激，甚至消极，而或者是有的人会比较极端的做出一些比较激烈的一些反应。所以在这个礼拜呢，如果我的朋友，你的这个，我们希望呢，你是旺旺来，但是我们希望这个旺呢，不是用在背。 哦，对，跟人对立的这种颜值口口头上的这种争执，请你呢要把这个想法呢做一个转念，再去思考到底有没有呢可以退一步，大家都能够妥协的那一面哦。当周呢属狗的朋友要留意的天数有一天是周五，最后一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜是属于有发挥空间的。 而这也代表是呢，你可以摆脱一些道德啊，或者是法规的这种这种框架，然后会跳脱这些约束，你会去适当的想要展现自己的一些想法啊，或者是语言啊、行为都可能。就在这个礼拜，看您的职位上，如果是针对呃 R R N D 的，或者是针对一些呃研发性质的哈，那个呃属于一些设计性质的。 好，开发性性质的都会比较有这个重新去开拓的一个空间哦。那么在当周呢，属猪的朋友要留意的天数有一天是周六。以上呢是个别生肖的朋友在当周要注意的地方。再让我们来看一下，在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友。 第三名是属猪的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，我们的开运呢，针对感情的部分呢，最重要的就是要有耐心，而且这个耐心呢，就是要属于那种比较长时段的去聆听。你可能要聆听对方的负情绪，或者是抱怨，也有可能，甚至是可能他吐苦水。 但也有可能是他在分享他喜欢的事情，或是他的兴趣，都好。虽然他在讲的都是跟自己有关的，但是，请你一定一定呢，要带着一股很坚毅的这个心呢，去认真的去听对方的说的东西，因为在未来日子里，他一定会用这个东西再来问你。你，哎，我之前不是跟你说过吗？你有迹象吗？哦，所以呢，请你一定要让这个感情呢。 呃，要走得长久的话，就一定要做一个。 很好的一个 listener，那再来呢，在这个礼拜呢，也非常建议呢，就是要开运的话，如果你们已经是属于居住在一起的，不管是夫妻或是同居的，那么请一定要让你们的这个生活的这个秩序呢是井然有序的，在对的时间做对的事情，然后呢，你们的行程不要去忽然去塞个东西，因为在这个礼拜对你们来讲呢，都比较容易会出现一些 trouble，还有呢，在这个礼拜可以更加务实的去讨论一些跟未来有。 关的东西，因为这也可以让你们展开一个新的一面，去了解大家对于新的一年呢，你们对这段关系有什么新的期许哦？以上是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是下方的官网，以及下方的预约面对面咨询连接跟老师联系。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽。 拜拜。